Yes, good morning again. This is ah. Mr. Once again nasabing Start your day with a big smile. Mapagpalarang araw po sa inyong lahat. This time po at ating sisilipin uli ang second day sa paggawa o pag-refer ng ating grotto. Okay, so don't fail to watch. Ito na po yung second day natin. So this time, uh, ayan, naglagay po tayo ng uh, glass black sa side na pakros. Ayan, panakikita nyo. Ayan. Yan po ang ating mga master of the master. Yan. The Rolly, alas Silvestron. Dado the Gray and the Master Plan. Wala mataas. Itong dalawang butas yun. Ah, dalawang gilid. Anong ginawa ko nila? Dalawang butas talaga. okay lang. Nakaliwanag. Liwanag itong dito. Kasi sarado na lang yan. Picture pa yung mga. Kabili yan. Dadownload ko sana. Yes, ayan po. Nagle-level sila for ano, biga. Baka pa sa kanto, yung kanto nito. Yung kanto dito sa amin. Ah. Makamagulit. Kami roon, bumahan na lang. Pinarmahan mo lang yan eh. Ah. pa ako uno. Okay, nakuha na yung level. Both uh, side, the four-sided or a beam. Alam mo ba yung dati yung sa bahay, sa nito na, yung sila? Yan, pang spacing sa buhos. Yan ang ating master uh, plan si Rolly Boy, Dice Talon. Yan, gumawa siya ng pang spacer. Kaya po, nabuna po yung fruit. Mga picture po lalagay dyan. ng lulo. Medyo yung pupugin. Okay.